えー、代々木公園にお集まりの皆様こんばんは、えー、四国最南端土佐清水市よりやってまいりましたよさこいチームイランでございますこんばんは、えー、この代々木公園の最高のステージ我らイラン満開の笑顔でお客様に、えー、笑顔の架け橋を渡していきたいと思います皆様ぜひ応援よろしくお願いします よっしゃのりこ最後のステージ楽しんでいくねそれでは参りますチームイナン笑顔と情熱で踊りますはっ構え君 ありがとうございましたの皆さんでしたありがとうございました